watakapopata taarifa hizi waende wakajiandikishe mara moja. Hizi silaha tunazitoa sio za kuonyeshana vituko kwenye baa. Hizi silaha zinatolewa kisheria, sio za kuonyeshana mbwembwe kwenye silaha, nani ana silaha na nani hana. taarifa ambayo baadaye itafuatiwa na maelezo ya wataalam inayohusiana na sheria namba mbili ya udhibiti wa silaha za moto na risasi, yani the Firearms and Ammunition Control Act namba mbili ya mwaka elfu mbili na kumi na tano. Pamoja na mambo mengine, sheria hii inatoa mwongozo wa wamiliki za silaha za moto za kiraia hapa nchini kuhudhuria mafunzo ya umahiri au kupimwa weledi wa matumizi ya silaha hizo, yani competence training and testing. Ninaamini wote mmekuwa mkifuatilia taarifa za hapa na pale za matumizi mabaya matumizi yasiyo ya weledi, lakini ukiukwaji mkubwa wa sheria hii ya matumizi ya silaha za kiraia ambayo serikali inawapa watu kwa nia njema ya kujilinda, lakini badala yake zinatumika kinyume na sheria. Jeshi la polisi linalo linazo kumbukumbu za watu wengi ambao wamepewa silaha hizi kihalali yani kisheria, lakini sasa tunataka tuwapime uwezo wao wa kuzitumia. Narudia, kwa kutumia sheria hii namba mbili ya udhibiti wa silaha za moto na risasi, yani the Firearms and Ammunition Control Act namba mbili ya mwaka 2015 ambapo pamoja na mambo mengine tutataka kuona watu wakihudhuria mafunzo ya umahiri au kupimwa weledi wa matumizi ya silaha hizo ambazo walipewa kisheria. walengo wa mafunzo haya ya upimaji huu ni wamiliki, ni wamiliki wa silaha za moto za kiraia wenye mazingira ya uelewa na uzoefu, lakini pia tofauti katika matumizi ya silaha hizo ikijumuisha walio na wasio na mafunzo ya kijeshi. Ikumbukwe hizi silaha za kiraia wamepewa watu ambao tayari wanayo mafunzo ya kijeshi, lakini pia wapo watu ambao hawana mafunzo ya kijeshi. Wale wenye mafunzo ya kijeshi watapata nafasi ya kufanyiwa majaribio yani competence testing. Tunajua wapo askari mbalimbali wa majeshi mbalimbali ambao tayari wana mafunzo ya kijeshi, lakini kwa sababu sasa wanazo silaha za kiraia kwa kutumia sheria hiyo ambayo nimeitaja namba mbili ya udhibiti wa silaha za moto na risasi, tutawafanyia tutawafanyia majaribio, yani competence testing na wale wasio na mafunzo ya kijeshi watapata nafasi ya kujifunza matumizi ya silaha hizo na hatimaye kufanyiwa majaribio kwa mujibu wa sheria hii. Wamiliki wa silaha hizo waliopo hapa jijini Dar es Salaam, kama ilivyo kwa mikoa mingine, wanapaswa kujiandikisha katika ofisi za wakuu wa polisi wa wilaya tunao ma OCD kila wilaya, wakuu wa polisi wa wilaya, wamiliki wa silaha hizi ambazo wanazimiliki kihalali, wanapaswa kujiandikisha kwenye ofisi za polisi, wakuu wa polisi wa wilaya ambao wanajulikana kijeshi kama OCDs, na pale watapewa utaratibu wa jinsi ya kuhudhuria mafunzo ya upimaji huu wa jinsi ya matumizi ya silaha ikiwa ni pamoja na kufanya malipo ya mfumo wa lipa namba kupitia kampuni ya Vodacom. Haya mafunzo yanalipiwa kidogo, unapata maarifa, unalipa kidogo, inaenda kwenye mfumo ili watu wawe na maarifa, watu wakumbushwe matumizi ya silaha hizi badala ya kuyatumia ndivyo sivyo na kuleta tafrani au majanga ambayo hayakukusudiwa. Mafunzo na upimaji wa umahiri katika matumizi ya silaha za moto za kiraia sio mapya hapa nchini, yalianza kuendeshwa nchini mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Kwa mujibu wa sheria hii Haya mafunzo yalianza kuendeshwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Hivyo watu mbalimbali watakapopata taarifa hizi waende wakajiandikishe mara moja kwenye ofisi za wakuu wa polisi wa wilaya ili wawe sehemu ya watu wanaotekeleza wajibu wao wa kisheria wa kuendelea kutumia silaha walizopewa kisheria, lakini katika misingi ya kisheria, ikiwa ni pamoja na kuwa na maarifa ya jinsi ya kutumia silaha hizo, lakini jinsi ya kuzitunza silaha hizo. Hizi silaha tunazitoa sio za kuonyeshana vituko kwenye baa. Hizi silaha zinatolewa kisheria, sio za kuonyeshana mbwembwe kwenye silaha, nani ana silaha na nani hana. Hiyo ni ishara kwamba watu hawana maarifa, na kama walikuwa nayo basi yamepungua. Kwa hiyo watakumbushwa kwa mujibu wa sheria juu ya ni namna gani sheria hizi za moto amini, ni namna gani silaha hizi za moto za kiraia zinapaswa kutumika wakiwa huko uraiani. Ikumbukwe kuwa kutotekeleza wajibu huu wa kisheria, narudia, kwa mujibu wa sheria hii ya matumizi ya silaha na risasi za moto, ikumbukwe pia kwa kutotekeleza sehemu ya wajibu huu wa sheria ni kutenda kosa la jinai. Kwa sababu hizo inaweza kampunguzia mtu sifa za kuendelea kumiliki silaha hizo za kiraia, kwa sababu atajikuta hana maarifa na hivyo kujikuta anafanya vituko ambavyo sheria yenyewe itakuwa inamshangaa, lakini wananchi ambao hawana silaha pia watakuwa wanamshangaa. Namalizia kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa kampuni ya Vodacom Tanzania ambayo nayo itashiriki na imeshiriki kuweka mfumo wa malipo kupitia lipa namba na kuwa mdau muhimu. Malengo ya taarifa hii ni kujaribu kuwapa maarifa watu wanaomiliki silaha za kiraia na risasi kisheria, nini cha kufanya na nini cha kutokufanya, ili wasijikute wanatenda makosa ya kijinai na hizo silaha kugeuka kuwa adhabu kwao badala ya kuwa mkombozi kwenye masuala ya kijinai kwa maana ya kujilinda. Nawashukuru kwa kunisikiliza.